ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලක්ෂ්මන් විජයකුමාර මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. සුද්දගේ ඇඟබද්දට එරෙහිව ගල් කැඩු ඒ e ගුණසිංහලා වැනි අභිහිත තරුණයින් අවශ්‍ය යුගයක අතේ ඇති පාටකොඩි හිසේ ඇති පාට තොප්පි ගලවලා මිටිය ගමුද අතට අද ටෙලිවැකියෙන් ජනවාර්ගික අර්බුදය විසඳීමට මේ වසරේදී පියවර සෙවකාර්ථ සාධකාර මුදලට අත තියන්නෙත් නැහැ ජනපති නැයිදිනේදී අවධාරණය කරයි. මුලින්ම දේශය පුවත් මෙරට ජනවාර්ගික අර්බුදය විසඳීමට මේ වසර තුළ එකඟතාවයකට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ මැයිදිනේ වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්. ශ්‍රී ලංකාව දෙදහස් හතලිස් අටේදී සංවර්ධිත වසරක් බවට පත්කර යුතුවැයිද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා. මම ජනාධිපතිකම භාරගත්තේ මේ රටේ ගිය සතවර්ෂ තුනේම තිබුණ උග්‍ර අවස්ථාවක. ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් කඩාවැටිලා තිබුණා. ආහාර හිඟයක් මේ රටේ තිබුණා. ඉන්ධන හිඟයක් මේ රටේ තිබුණා. මිනිස්සු පාරට බැහැලා තිබුණා. ඒත් ඒ සිද්ධිය උඩ ඒක ප්‍රයෝජනය අරගෙන මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයත් පාර්ලිමේන්තුවත් විනාශ කරන්න සමහරු උත්සාහ ගත්තා. අද අපිට ආර්ථිකය යළිත් ස්ථාවර භාවයක් ඇති කල්ලා තියෙනවා. ආර්ථික අර්බූදයට මූුණ දෙන්ට පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් මම මේක බාරගත්තේ. එහෙනම් මේ කාලේ වෙනකොට ආර්ථිකය සකස් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මට මේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියා කරනවා. දැන් IMF ගිවිසුම අපි ක්‍රියා කරන්නට තිබෙන්නේ. ඒකට උවමනා නීති රීති ගෙනල්ලා 20 24 වෙනකොට සාමාන්‍ය තත්වයකට ආර්ථිකය අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් ඒකෙන් මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්ථාවරභාවය. අපිට මේ පරණ ආර්ථික ක්‍රමය අනුව වැඩ කරන්න බෑ. අපිට 2048 ලංකාවේ වසරය කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂය කරගන්න. ඒ වෙනකොට අපි විශේෂයෙන්ම දියුණු රටක් වෙන්න ඕනේ. අද හිට ගැන හිතන්න එපා. විස්ස හතලිසට ගැන හිතන්න. මේ රටේ තියෙන මේ ජනවාර්ග ප්‍රශ්නය අපි විසඳලා දාන්න උවමනයි. ඒකට අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මගේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ අවුරුදු වෙනකොට යම්කිසි එකඟත්වයකට එන්න. කාටවත් පාවන්න නැතුව. සිංහල මහජාතියත් දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් සුළු ජාතීන්වත් ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන්න. ඒකට අපි සියලු දෙනාම කැපවෙමු. සුද්දගේ ඇඟබද්දට එරෙහිව ගල්කැඩු ඒ.ඊ. E ගුණසිංහල වැනි අභීත තරුණයන් අවශ්‍ය යුගයක අතේ ඇති පාටකොඩි හිසේ ඇති පාටතොප්පි ගලවලා මිටිය ගමුද අතට අද ටෙලිවැකියෙන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. සමැයි පළවෙනිදා. මේ දවස ලෝකයේම එක මිටට සමරන දවසක්. සමහරුන් අද දවස ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය කියලා හඳුන්වනවා. තවත් විටක කම්කරු දිනය. තවත් විටක මැයි දිනය නේද? මේ විවිධ නම් අතුරින් මැයි දිනය තමයි හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධ වචනය. හැබැයි ඉතින් කම්කරුවා යන්නෙන් ව්‍යුත් උප්පන්න කරලා මැයිදිනයක් කතා කරන්නට බැහැනේ නේද. කම්කරුවා ගැන ශ්‍රමේන්තරව කතා කරන්නටත් බැහැනේ නේද. ආං ඒ නිසා මුලින්ම ශ්‍රමය ගැන කතා කරලයිමු. ඇත්තටම ශ්‍රමය නැත්නම් ලෝකයක් නෑ. ධනයේ මූලාශ්‍රය ශ්‍රමය බව අවිවාධාත්මකයි නේද. සත්‍ය වශයෙන්ම සකල විද මානව පැවැත්මේ ප්‍රථම සහ මූලිකම කොන්දේසිය ශ්‍රමය බව අපි දන්නවා. දැන් ඇත්තටම මේ බහන්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමට පුද්ගලීන් දරන කායික සහ මානසික වෙහෙසටනේ ශ්‍රමය කියන්නේ නේද. දැන් මේ කායික සහ මානසික වෙහෙස දරන්නට තමයි අපි කම්කරුවා එහෙමත් නැත්තම් ලේබ කියලා කියන්නේ. මේ සමස්ත ලෝකේම නිර්මාණය වෙන්නේ මානවයා දරනු ලබන වැය කරනු ලබන ශ්‍රමය මතයි. සමහරුන් සරලවම කායික ශ්‍රමයට නාටාමිල ගල් කඩන්නන් රෙදිවියන්නන් යකඩ තලන්නන් දක්වනවා. මානසික ශ්‍රමයට ඔය ගුරුවරුන් ගණකාධිකාරිවරුන් වෛද්‍යවරුන් කළමනාකරුවන් ගැන කතා කරනවා. නමුත් මේ පොදු අර්ථයේදී මේ කායික සහ මානසික ශ්‍රමය හරියටම වෙන් කරලා මේ මෙහෙමයි කියලා ඉරි අඳින්ට බෑ. ඒ නිසා අප සමස්තයක් ලෙස මේ ශ්‍රමිකයාගේ දිනය ලෙස අද දවසට පුළුල් අර්ථකථනයක් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඇත්තටම ශ්‍රමික ගායකයා අර්ථකතනයේදී පුහුණු නුපුහුණු අර්ධ පුහුණු සහ වෘතිය වශයෙන් වෙන්කරගන්ට පුළුවන් බව ඇත්ත. දැ රටක ශක්තියට එවුනාට මේ සියලු දෙනාගෙම දායකත්වය වැදගත්. දැන් ඇත්තටම ශ්‍රමයට ඉල්ලු මහදන්නේ කවුද හාම්පුත්තු. කම්කරුවා එහෙමත් නැත්තම් ශ්‍රමිකයා නැතිව බහන්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරලා ලාභවපයන්ට බැරි බව හාම්පුතුන් දන්නවා නේද. දැන් එහෙමනම් ලාබේ කියන වචනයත් ඔවුන් එලියටාව. ලෝක ඉතිහාසේ පුරාම හාම්පුතුන් සොයන්නේ ලාබය. හොඳේ හාම්පුතුන්ගේ මේ ලාබය සොයාගිය ගමන නිසයි ඇත්තටම මැයි දිනය එහෙමත් නැත්තම් ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනිය බිහිවෙන්නෙත්. ඒ ඉතිහාසයත් කතා කරලම අද අපේ කම්කරුවට මොකද වෙලා තියන්නේ කියලා බලමුනේද. අද ලෝකයටම යුක්තිය සාධාරණත්වය මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ කල්ලු පැල්ලම් බොහොයි. හොඳේ එක්දා සටසියේදි පමණ කාලයේදී ඇමරිකානු කම්කරුවන් නැතහොත් ශ්‍රමිකයා වහල් සොරෝ පෙහිලා තමයි සැලකුවේ. හුදෙක්ම ලාභය සොයාගිය හාම්පුතුන් ධනපතියන් පැය පහළව විස්ස වැඩගත්තා. එක්දස් අටසි අසු හයේ වර්ෂයේ ඔය ඇමරිකාව පුරාම වැඩවර්ජන හා පෙළපාලිවලින් යුතුන් අරගල වසරක් බිහුණා. ඒ සටනෙදී කම්කරුවන් ඉල්ලා සිටියේ පැය අටක සේවාමුරයක්. එක්දහස් අටසි අසු හයේ මැයි පලවෙනිදා. ඔය චිකාගෝ නගරේ පැවති වැඩවර්ජනය අවසන් වුණේ පොලිසිය කම්කරුවන් හා ගැටීමෙන්. මැයි තුන්වැනි දවන විට මේ ගැටුම් හොඳටම උග්‍ර වුණා. පොලිස් වෙඩි තැබීමෙන් හය දෙනෙකු මිය ගියා පනස් දෙනකුට වැඩියෙන් තුවාල ලැබවා. එදා කම්කරුවන් අතේ තිබුණේ සුදු පාට කොඩි. එවල් ලෙයින් රතු වුණා. ඒ නිසා තමයි අදත්වය රත් පැහැකොඩි භාවිත කරන්නේ. එදා කම්කරු සටන මෙහෙ වූ අභීත නායකින්ව එල්ලලා මැරුවා. ඇත්තටම ඒ වෙනකොට ඔය බ්‍රිතාන්නේ ප්‍රංශයත් ඇතුළු යුරෝපයේ කම්කරුවන් ගෙනුත් මර මරා වැඩගත්ත ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ. කාන්තාවන් විතරක් නෙමේ පුංචි දරුවන් සහ මහල්ලු මිනිසුන්ගෙන් පවා වැඩබිම්බල ම්ලේච්ච ආකාරයෙන් වැඩගත්තා. එදා චිකාගෝ නගරේදී දිවිපුදා දිනාගත් ඔය පැය අටේ සේවාමුරයත් එක්කයි අද මේ ජාත්‍යන්තර කම්කරුදිනේ සමරන්නේ. දැන් අපේ රටෙත් එක්දස් නමසේ විසි අටේදී ප්‍රථම මැයිරැලිය පවත්වලා තියෙනවා. දැන් ඊට මුල්වුණේ ඒ ඒ ගුණසිංහ නම් තරුණයක්. එදා ඔය සුදු ජාතිකින් ඇඟබද්ධ කියල එකත් දැම්ම. ඇඟ බද්ධට විරුද්ධව ඔහු සටන් කලා. වැඩිහිටි වියට පත්වනහම ඇඟබද්දක් ගෙවන්න. එදා සුද්දො නියම කලා. ඒක ගෙව්වේ නැත්තං ගල් කඩන්ට නියම වුණා. ඒ ඒ ගුණසිංහ තරුණයා මේ මලේච්ච බද්ධට එරහිව කළුගල් කඩමින් තැවන්ත විරෝධයක් නිර්මාණය කලා. එනිසා අන්තිමට සුද්දට ඇඟබද්ද අකුලගන්ට සිද්ධ වුණා. ඒකයි අදත් ඔය ඒ ගුණසිංහ අත මිටියක් තියෙන්නේ. හොඳේ දැන් අප අතත් අදත් තිබිය යුත්තේ ඇත්තටම මිටියක් නෙනේද. ඒ මේ රට පාලනය කළ කරන දූෂිත දේශපාලනය බිඳ දැමීම සඳහා නේද ඔවු අපේ අතේ මිටියක් තියෙන්න්න ඕනේ. අවාසනාවකට අප අත අද ඇත්තේ පාට පාට කොඩි. අප අත අද ඇත්තේ පාට පාට තොප්පි. පාට පාට ඇඳුම් ඇත්තටම අද ඇත්තේ කම්කරුවාගේ ශ්‍රමිකයාගේ අයිතිය වෙනුවෙන් කතා කරන වැඩ කරන සටන් කරන දිනයක් නෙවෙයි. අද ඇත්තේ දේශපාලන පක්ෂවල සාමාජිකින්ගේ රැස්වීමක් හමුවක්. පෙළපාලියක්. දේශපාලන නායකින්ගේ හිස් කයිවාරු පම්පෝරි කතා අහල ගෙදරයන නේද සමහරක් කලාට ගෙදරයන්ටත් අමතක වෙලා කොහේ හෝ කානු පල්ලක වැටිලා උදේට ගෙදරයන මිනිස්සු ඉන්න රට. ඊට නායකත්තේ දෙන දේශපාලනක්ඥීන්. එහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් අදවන විට බදුබර ඇත්තේ අහස උසට. සුද්ද ගහපු ඇඟබද්ද විතරයි තාම අඩු. මැයිදින තහනම් කරපු මැයිදිනවලට වෙඩිතිපු ඉතිහාසයක්ද ඔය සමහර පක්ෂවලට තියෙනවා හොඳේ විශේෂයෙන් අද පවත්වන මැයිරැලි දිහා බලන්න සමහර රැලිවලට එන තම දේශපාලන පක්ෂේ නායකයට ආචාර කරන්ට ඇ ඒ උන්දට ගරු කරන්ට ඔය එක ගේට්ටුවකින් විතරත් තෙරපිලා කම්කරු යන්ට ඕනෙ නේද කම්කරුව නෙමේ එ පක්ෂේ සාමාජිකය හොඳේ මේ කම්කරුවගේ දිනේ හෝ ජාත්‍යන්ත කම්කරු දිනය නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ එක එක පක්ෂවල රැස්වීම්. අද ඇත්තටම ධනපති පන්තියේ ආධාරක බවට පත් වූ අතිශය පසුගාමී බල ඇනියක් බවට කම්කරුවන් පත්ව නැද්ද කියලා හිතන්ට වෙනවා. පාට පාට කොඩි පාටපාට තොප්පි තම අත ඇති තම පක්ෂයේ නායකයාගේ පින්තූර වෙනුවට ඔවු ඇඟබද්දට එරෙහි මිටිය අතට ගත්න් ඒ ඒ ගුණසිංහල අවශ්‍ය බව අද ටෙලිවැකිය මතක් කරනවා. ප්‍රවෘත්ති අවසන් ඔබට සුබ දවසක්.